の男が来て君をデートに誘うそれだけですぐに終わってしまうそんな関係だからだから僕はいつでも身を引く準備できてるそれがたくさん傷ついてきて僕の採用したスタイル常に諦めていることなくなっても平気なように さっぱりきっぱりパリパリねね好きなのそんなこと聞かないよ聞いたで意味ない心折れ続けてきた僕だけのリアリティ期待なんてしないよ何の期待もない常に諦めて ました君好みの男が来て君をピクニックに誘ったならこのサンドイッチはそいつが食べることになるのだろう君を抱きしめない 指とキスしながら夜道を歩きながらいつもいつも諦めて諦めて諦めてきたんだ傷ついて傷ついて傷ついてきたんだ心折れ心折れ心でれ続けてへこまされ続けてきた僕だけのリアリティ僕だけのリアリティ僕だけのリアリティ僕 See.